Ee, yani İzmir bence futbol konusuna e, e, çok farklı bir şey. Yani bırakın sadece Türkiye'de yani bütün Avrupa'da veya dünyada da çok farklı bir şehir. Ee, burada e, yani futbol dediğim gibi o, o zamanın e, İzmir kozmopolitizmin getirdiği farklı farklı takımlar vardı. Yani bugün e, Makabi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen ülke işte İsrail'de bir futbol takımı ama İzmir'de bir Makabi takımı vardı. İşte Wanderers dediğimiz zaman akl, çoğu insan aklına işte Bolton Wanderers deyip İngiltere aklına getiriyor ama İzmir'de bir Wanderers vardı. İzmir futbolun ilk başladığı yer Türkiye'de. Kim yani şöyle bakarsanız e, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde önce Selanik'te başlıyor. Sonra da İzmir'e geliyor. Yani bu da tesadüf değil. İşte Selanik'te bir liman ve orada da e, önemli yani Osmanlı'nın en önemli aslında dönüşümlerin yaşandığı, e, Osmanlı'nın özellikle 19. yüzyıla damga vuran pek çok şeyler orada önce gerçekleşiyor bildiğimiz gibi. Futboldan önce tenis, kriket ve binicilik sporlarında da batı standartlarında yarıştığı bir yapı var. Yani bu heterojen kültür çok dinli, çok kimlikli kültür. E, fut, e, futboldan önce İzmir'de çok enteresan bir e, spor arenasının olduğunu gösteriyor bize. E, çok önemli ödüllerin verildiği, şampiyonaların yapıldığı, madalyaların dağıtıldığı ve kadınlı erkekli özellikle gayrimüslimlerin bu spor gösterilerinde büyük bir şov hadisesiyle birlikte İzmir'in o krem de la krem tabakasının e, bu spor etkinliklerinde eşleriyle birlikte olduğunu görebiliyoruz. Bu Türkiye'de unik bir örnektir. Yine İzmir'in nevi şahsına münasır yapısının altyapısını besler. Tabii futbol 19. yüzyıl sonu yani 1890'lardan itibaren e, Levantenler arasında büyük ihtimalle işte İngiltere'deki o ilk e, izlenimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Fakat aslında bu bir kitlesel bir e, faaliyet olarak değil, tam tersine e, dar bir kesimin kendi aralarındaki eğlence aracı olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki e, yani futbol e, çok güzel şeyler de vesile oldu. İşte 1880'lerde Bornova'da ilk e, ilk top oynanıyor. Orada da dedemin e, babası da bulunuyor ve yani bu topraklara, Anadolu'da ilk e, topa vuran kişi kişiyle bir akrabalığım var. Çok güzel bir şey bu. Burada önemli bir Levanten nüfus var ve o nüfus e, gerçekten de işte Vitola ailesi gibi, Juro ailesi gibi, Lafontaine ailesi gibi e, o dönemde burada yaşıyorlar ve işte Bornova ve Buca olmak üzere e, modern spordan bahsetmek istediğiniz zaman aslında karşınıza iki tane önemli nokta çıkar. Bir tanesi kurallara bağlanma meselesidir. İki, boş zaman dediğimiz kavram. Aslında önce boş zaman olacak ki o sporu icra edebileceksiniz. İkinci, modern spordan bahsediyorsanız kuralların standartlaştırılması meselesi gündeme gelir. Ve bunu da gördüğünüz yer Büyük Britanya'dır. Orada başlar ve oradan tüm dünyaya farklı şekillerde gelir. Futbolda bu özelliklerden beslenen e, kıta Avrupa'sından ve İngiltere'den transfer edilen farklı bir takım oyunu. Ama bu takım oyununun da ilk oyuncuları, ilk kurucuları ee, yine gayrimüslimler, özellikle Rumlar bu işin içindeler. Bu futbol aracılığıyla, belki de spor aracılığıyla ama bunun e, başat e, dalı futbol olduğu için belki ve en popüler olduğu için bence e, bu insanları hem bir tatlı rekabet içerisine hem de birbirleriyle iletişim kurmaya, birlikte bir şey yapmaya, ee, belki sonunda kavga da çıksa biz bugün bile hala futbol maçlarında kavgayı e, sık sıklıkla görüyoruz. Ama yine de insanların birbirini tanıması için birbirleriyle sosyal ilişkiye geçebilmeleri, girebilmeleri için bence önemli bir işlev üstlendiğini e, söylemek mümkün. Levantines of İzmir uh, were the pioneers of sports and uh, they introduced them uh, to the society of the city. Uh, middle class people of other uh, groups of populations like uh, Greek Orthodox, Armenians, Jews, and of course uh, Turks, um, imitated in a way Levantines and they adopted sports and uh, they introduced them uh, respectively um, in their daily life and um, in their tradition, I would say. Alex Bellos'un Futebol diye bir kitabı var. O kitabı e, derste spor sosyolojisi dersinde zaman zaman öğrencilere anlatırım. Orada işte Brezilya'ya futbolun nasıl gittiğini anlatır. İşte Brezilya'dan e, Büyük Britanya'ya o dönemde okumak için gelen bir öğrenci, Brezilyalı çocuk futbolla tanışır ve futbol topunu alır gider memleketine ve orada futbol oynamaya başlar ve orada çok ilginç yani bugün dünya futbolunun e, herhalde tartışmasız en büyük e, ülkeden bir tanesi Brezilya'dır. Ama e, mesela o Brezilya'da uzun süre boyunca e, deri renklerinden dolayı insanlar e, futbol oynarken kendini beyaza boyayarak ya da işte pudralayarak böyle una bolayarak oynarlar. Böyle çok ilginç şeyler yaşanır. İzmir'de Bornova Kulübü kuruluyor. Spor kulübü değil bu. Yani bir kulüp kuracaklar. Şimdi daha doğrusu bu da bir İngiliz örneği. Yani İngiltere'de biliyorsunuz bir Victoria döneminde kulüpler var. E, erkekler oraya gidiyor, işte e, gazete okuyorlar, bir iç oynuyorlar, bilardo oynuyorlar ama aynı zamanda iş ilişkilerini yürütüyorlar. Avrupa Kulübü aslında bunun İzmir'deki ucu. E, bir de Bornova Kulübü kurulmuş. Çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısında Bornova daha çok Levantenlerin kalıcı ve konutlarına ev sahipliği yapıyor. Buna sizin üye olmanız, dışarıdan gelmeniz falan filan mümkün değil. Spor kulüpleri de böyle. Yani futbolla ilgili. Bunlar kendi aralarındaki bir eğlencenin ama diğerinden farkı ne? Kamusal alanda icra edilen bir türü olarak ortaya çıkıyor. O yüzden siz kendi kulübünüze o dışarıdan bir kişiyi kabul etmeseniz bile onların sizi dışarıdan izlemesini engelleyemezsiniz. Bu anlamıyla birdenbire futbolun tabii ki kentin diğer kesimleri tarafından da tanınmasına aracı oluyorlar. Bu insanlar bir takım spor dalları, boş zamanlarında bir takım sportif etkinlikler yapmaya başladılar. Ve bunlar arasında futbol var ki 1873 Burnunabat Futbol Kulübü'nün kurulması. Şimdi bu e, yani bu topraklardaki ilk tescilli spor kulübü. İlk kez e, futbol ve rugby olarak geçiyor ama ilk futbol kulübünün nüvesinden bahsediyoruz. Bakın bu ne kadar kıymetli bir şey. Ha biz buradaki Türk takımları için işte Galatasaray, Fenerbahçeleri ya da işte Altay, Karşıyaka için daha epey beklememiz gerekecek. 1873. Müslüman erkeklerin bu işe girebilmesi, genç çocukların futbolcu olarak işe girebilmesi ve oyuncu olabilmeleri başlangıçta kendi cemaat yapısı çerçevesinde çok olumlu kabul edilmiyor. Yani bu iş pek bizim erkeklerimize göre değil. Ee, biraz imtina edelim gibi duruyorlar. Fakat gençler hevesli, çalışkan ve bu konuya çok daha gençlerin değişime, dinamizmi açık olmaları nedeniyle birden girdikleriyle girmeleriyle birlikte İzmir'in köklü gruplarının, Altay'ın, Altın Ordu'nun, Göztepe'nin, tabi Karşıyaka Kulübü'nün e, hem Müslüman hem gayrimüslim e, oyuncularla birlikte birden e, farklı bir futbol potansiyelinde bir şehirden söz etmeye başlıyoruz. E, İşgal bittikten sonra Rumlu Rum ve Ermenilerin ayrılmasında beraber İzmir'imizde şeyler, e, Levantenler ve Yahudiler kaldı. E tabi spor, futbol kulübü. Bunlar mecbur, bunlar bir kulüp çevresinde bir birleştiler. Birçok İzmir'deki Göztepe, Altay, İzmir Spor kurucusunda Levantenler vardı. Leventenler vardı, Yahudiler vardı. E tabi oyuncuları da vardı işlerinde. İzmir'in güzelliği ve kardeşliğinin simgesidir bu. Altay. Altay İttihat ve Terakçilerin kurduğu bir spor kulübü. Bunun içinde bir Leventen oyuncunun olması düşünemezsiniz. Ama vardı yani, oynuyorlardı. İnsan düşünemeyeceği şeydi. Mümkün değil ama İzmir, İzmir'de oluyor bunlar. So, uh, football Uh, was a new trend uh, from the last quarter of uh, the 19th um, century. And middle class people were amazed by this sport. And somehow it was uh, a factor of unification and um, coexistence uh, among uh, people of Izmir. Ee, gerçekten futbol e, aynı dili konuşmasanız bile sahada kişilerle e, 90 dakika aynı dünyada yaşayabileceğiniz bir ortam yaratıyor. E, ve yani Nasıl bazen görüyorsunuz bir boks maçından veya bir güreş maçından sonra insanlar birbirlerini dövüyorlar öldürü, öldüreceğiz, öldürecesine. Ama maç bitince birbirlerine sarılıyorlar, saygı duyuyorlar birbirlerine. Yani sporda o şekilde yani ben her şeyimi verdim, sen de her şeyini verdin ve e, saygı duyuyorum bunun için diye e, birbirinizin elinizi sıkıyorsunuz. Çok güzel bir şey yani düşman gibi görülenlerin arasında bile e, futbol müsabakaları her zaman gerçekleşmiştir. Yani bir dostluk çerçevesinde yani her şey sahada kalsın şeklinde bunun birleştirici gücü olduğu defalarca e, kanıtlanmıştır. Topluluklar arasında politik olayların unutulması ve daha rahat bir e, hayat, daha rahat bir ilişki ağı yaratmak isteyenlerin e, kullandığı bir metottur. E, olaylara biraz daha böyle geniş bakabilsek bambaşka bir yerlere gidebiliriz diye düşünüyorum. Ve bunun için de İzmir'in e, açıkçası e, Türkiye'nin en ilginç kentlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten başka kentlerde belki bu kadar kolaylıkla bunları konuşamayabilirsiniz ama İzmir böyle bir kent değil. Çünkü böyle bir kültürden gelmiyor. O yüzden de e, İzmir'in şansı e, böyle bir geçmişe sahip olması Şanssızlığı ise bu geçmişin zaman içerisinde işte yangınla ya da başka şeylerle sekteye uğramış olması. Yani o kesintiler e, önemli problemleri beraberinde getirdi ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Neden mesela bu Yunan mübadil takımları buraya her sene davet edilmez, bir maç yapılsın, e, diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey var ortada. Yani hali hazırda böyle bir şey var. Yani uydurulma bir tarih değil. Yani Panionios, Apollon var, İzmirspor Altınordu var, Altay var, Göztepe var, Karşıyaka var. Karşıyaka mesela Sakız Adası'na gitmişti. Bundan birkaç sene önce bir maç yapmıştı. Yani çok güzel ve e, ilk maç yani birkaç e, yıl önce yapılan maç gibi yine arada, yarıda bıraktılar maçı şey olmasın diye. Çok güzel gelenekler bunlar. Devam ettirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Keşke mesela futbol üzerinden ya da spor üzerinden e, bu insanları buraya getirebilseydik ya da buradaki insanlar oraya gidip tekrar o bağlantıları kurabilselerdi ve e, yani sonuç itibariyle dünya hepimizin malı e, ya da hiçbirimizin malı değil.